Hər kəs salamlayıram dostlar. Mən Real İsmailov sizə Kaliforniyadan salamlayıram. Bugünkü videoda mən Kaliforniyada sevdiyim tərəflər nələrdir, onları danışacağam və bu şəhərdə niyə yaşayıram, onu danışacağam. Qısa olaraq öz haqqımda məlumat verim. Real İsmailov 7 ildir ki, Kaliforniyanın Los Angeles şəhərində yaşayıram. Hal-hazırda videoqraf kimi, avtomobil videoqrafı kimi fəaliyyət göstərirəm. Və e, keçək videoya. 5 e, dənə ən əsas ə, e, səbəb özüm üçün burada qeyd eləmişəm. Ə, arada bunu baxacaq danışacağım, yadından çıxmasın. Və bu videoda kimsə mənimlə razılaşa bilər, kimsə mənimlə razılaşmaya da bilər. Çünki burdakı tərəflər, xoşuma gələn tərəflər mənim şəxsi fikirlərimdir və şəxsi həyatımdakı olan təcrübələrimdir. Və bəzi məqamlar var ki, hə, ümumi olaraq burdakı əhval-ruhiyyəni mən sizə çatdırmaq istəyəcəm. Və bu video niyə mən ə, e, çəkmə qərarına gəldim? 3 e, gün bundan qabaq mən canlı yayım açmışdım. Çox maraqlı canlı yayım oldu. Maraqlı suallar var idi. Və bir maraqlı sual da o idi ki, real Amerikada sevdiyin, Los Angelesdə sevdiyin tərəflər, ya Amerikada sevdiyin tərəflər yadından tam çıxıb, ümumi olaraq mənim bura haqqında fikirlərimi, yaxşı yaxşı fikirlərimi öyrənmək istəyirdi izləyici. Və mən də danışdım, gördüm mövzu həqiqətən də maraqlıdır. Özüm də danışdım danışa. danışa özümə də maraqlı gəldi və bu videonu çəkmək qərarına gəldim. E, Instagramda sual verdim ki, bəs belə bir video çəkəcəyəm Amerikada sevdiyim tərəfləri. Bu haqqda siz nə bilmək istəyirsiniz? Demək olar ki, 2-3 nəfər mövzu haqqında yazdı. Çox qalanları isə Amerikaya necə gələ bilərəm, viza necə ala bilərəm, orada tələbə kimi necə iş tapa bilərəm, orada falan işi görə bilərəmmi, orada hansı pulla nə iş görə bilərəm. Bu belə suallar gəldi. Təbii ki, bu sualların ünvanı mən deyiləm dostlar. Bu sualların ünvanı Google-dur, vəkillərdir. Onlarla məsləhətləşə bilərsiniz. Mən e, heç kimin vəkili deyiləm və heç kimə də zəmanətlə e, bir sözü deyə bilmərəm ki, sən gəl bura filan işi görə bilərsən. Yəni belə bir söz yəqin ki, məndən gözləmirsiniz, amma niyə o sual verirsiniz, o da mənim maraqlıdır. Mən hər şeyi bilmirəm və hər şeyi də bilə bilmərəm və hər kəsə də durub burada ağıl məsləhət verə bilmərəm. Amerikada iş tapmaq barəsində əgər qısa danışsaq, deyə bilərəm ki, Amerikada iş problemi yoxdur uşaqlar. Yəni hər cürə iş var. Düzdür, Covid vaxtı işsizlik çoxaldı, ondan sonra iş yerləri boşaldı, ondan sonra işə adam çox götürdülər. İndi bazı krizis var, çox xəbərlərə baxırsınız, yəqin xəbəriniz var. Amma Amazon, Google böyük şirkətlər harca onun 2000-ə yaxın səhv eləmirəmsə işdən ə, e, işçiləri işdən çıxartdılar və biraz işsizlik var, amma yenə deyirəm, iş hər yerdə var burada. İş problemi yoxdur. Baxır, amma sən nə iş görürsən, nə iş görmək istəyirsən. Nəhayətdə yaxşı işin bilən adama məncə hər yerdə iş var. Sadəcə sənin şəxsi fikrin ola bilər ki, sən Amerikada işləmək istəsən, Azərbaycanda yoxsa Avropada, o sənin şəxsi seçimindir. Amma məncə yaxşı e, işi bilən adama hər yerdə iş var. Dediyim kimi mən Kaliforniya Los Angeles şəhərində yaşayıram. Və burada ən çox sevdiyim və çoxların sevdiyi, çoxların üstün bildiyi buranın hava şəraitidir, buranın iqlimidir. Saç okeanın ətrafında, kənarında yerləşir. Hətta qış aylarında 20-25 dərəcəyə kimi isti ola bilər hava. Qar yağmır, Yağışlar arada yağır. Düzdür, arada yağışdan darıxırıq, çox yağmır, amma bu illər yaxşı ki, biraz çox yağdı. Buranın havasının həmişə belə günəşli olmağı bizi pozitiv saxlayır. İnsanlar pozitiv olur, aqressiv olmurlar. İstədiyin vaxt çıxıb gəzə bilirsən, gündüz vaxtı gedib sahil ətrafında gəzib bir dənə kofe ilə ailəmlə gəzəndə bu mənim nə qədər əhval-ruhiyyəmi qaldırır, həm ailəmin, həm özümün. Hətta sənin problemin belə olanda artıq ona çox əsəbləşə bilmirsən. Bu bilmirəm nə ilə bağlıdır. Son zamanlar məsələn işlərim yaxşı da gətirməyəndə, nəsə bir problem də olanda ona əsəbləşmək əvəzinə sadəcə özümü sakitləşdirib nəsə başımı başqa işlərlə qatıram, çünki bəzi məsələlərin həlli doğrudan da bizdə olmur, amma çalışırıq nəsə özümüzü həlak eləyib onu həll etmək üçün, amma görürsən ki, axırda səndən asılı bir şey deyil. Və deməyim odur ki, hava şəraiti, günəşin olmağı, iqlimi, sakit okean ətrafında olmağı bu mənim xoşum gəlir. Yəni əvvəllər bilmirdim belə bir ə, e, şərait var, amma gəlib yaşayandan sonra başa düşürəm ki, həqiqətən də bura yaxşı yerdir və müqayisə edəndə başqa şəhərlərlə, başqa ştatlara gedəndə bura gələndə artıq hiss edirəm ki, mən evə qayıdıram. Deməli, bir buranın hava şəraiti xoşuma gəlir. İkincisi, burada iş imkanlarının çox olmağı və ə, e, havaya görə də burada 12 ay hər cürə işi görmək olar. Çünki qış yox, qar yox, yollar bağlanmır. Günlərlə yağış yağıb ə, e, hər yeri dayandırmır. Burada iş imkanları çoxdur və işləmə imkanları da çoxdur. Hər cürə iş üçün burada şərait var. Burada dövlət də ə, e, sənlə bir işi olmur, sən bir iş quranda milyon qazananda ümumi olaraq burada hər şey sistematik şəkildə qurulub ki, sən gəlib burada işləyib pul qazanıb vergi verəsən və ona görə də səndən çox işlər yoxdur. Sən sən əksinə olaraq imkanlar yaradır ki, işlər qurub vergi verəsən. Düzdür, vergi yuxarıdır. 27, 30, 35, 40, 50 faizə kimi vergi verə bilirsən. Tək adamlar üçün daha çox çətindir, çünki çox vergi verirlər. Ailələr nədirsə işdən işi, işdən tüklərimizə sıyrılıb çıxa bilirlər. Amma ümumi olaraq vergi çoxdur. Onun düz vergi haqqında danışmıram, amma qısa olaraq bunun haqqında sizə məlumat verdim. Düzdür, bəzi bəzi işlərdə sertifikat tələb olunur, bəzi işlərdə təcrübə tələb olunur, bəzi işlərdə ingilis dilini bilmək tələb olunur. Amma ümumi olaraq geniş götürsək işləmək imkanlar çoxdur. Məsəl üçün mən özümdən və ətrafımdan başa düşürəm ki, burada işsiz qalmaq sadəcə sənin öz seçimin ola bilər. Şirkət açmaq asandır dövlətlə çox problemim olmur. Sənət sünət üçün düzdür, sənətlər üçün ə, e, çox gedib gələ bilərsən və ya çox gözləyə bilərsən. Ə, e, amma nəticədə sən kiməsə gedib rüşvət verib iş düzəltmirsən. Və bu da işin bir hissəsi olduğuna görə rahatdır. Sən gedib sabah bir restoran açsan, hər şeyi kitaba görə eləsən, heç kim sənə gəlib qapını sonradan döyüb deməyəcək ki, mənə filan qədər ver və qapını aç, içəri gir, işini gör. Bu söhbət yoxdur burada. Ona görə biznes qurmaq, işləmək rahatdır. Amerikada bu işlər rahatdır. 3 burada əvvəllər sevmədiyim, amma indi qədrin bildiyim buranın ə, e, sürücülük mədəniyyətidir. Niyə ən axırıncı dəfə ə, e, New Yorka gedəndə mən başa düşdüm ki, burada əməlli başlı sürücülük mədəniyyəti var. Düzdür, Chicagoya gedəndə də bunu biraz hiss elirdim. Orada da biraz maşını belə qərbə sürürlər. Baxmayaraq ki, Los Angeles immiqrantlar şəhəridir. Burada hər hər ölkədən bura gələnlər var və hər gün də gəlməyə davam eləyir. Yollarda o qədər də problem yaşamırıq sürəndə. Hamısı necəsə adaptasiya olmağa çalışır. Buranın ə, e, sürücülük vəsiqəsini almalısan və onu almamızdan əvvəl həm test imtahanı verirsən, həm praktiki belə olaraq ə, e, imtahan verirsən hər ikisindən keçdin, sənə sürücülük vəsiqəsini verirlər və o vaxta kimi də sən sadə qayda qanunlardır, onlara öyrənib riayət eləyirsən. Çünki polislə e, baş ağrıtmaq istəmirsən, sığorta ilə baş ağrıtmaq istəmirsən və ən əsası özünü təhlükəyə atmaq istəmirsən deyənə təbii olaraq qaydalara riayət eləyirsən və sən kimi hamı qaydalara riayət eləyir. Bəli, olur ki, xam sürücülər olur və aqressiv sürənlər olur, amma çox az. Çox az. Hər gün yolda onları görmürsən. Siqnal yolda bir-birinə heç kim vermir boş-boşuna. Hamı yol xətti ilə sürür. Heç kim heç kimin yoluna girmir. Heç kim sarıda ola-ola keçib qırmızıda yolun ortasında dayanmır. Məsələn, mən Azərbaycanla müqayisə etməyi ümumiyyətlə sevmirəm Amerikanı və heç vaxt da etməmişəm. Amma burada uje müqayisə eləmək istəyirəm. Çünki Azərbaycan bilirik ki, sürücülük mədəniyyəti var, amma o qədər də yaxşı deyil. İnsanlar Bəli, yaxşıdır. E, xasiyyətləri yaxşıdır, qonaqpərvərdirlər. Bizim millətimiz yaxşı millətdir. Amma bəzi şeylərdə bu görsənmir. O da biri biri yol mədəniyyəti. İnsanlar mədəni ola bilər, amma yolda necəsə olur, bu mədəniyyət, bu mədəniyyət itir. Azərbaycanla buranı müqayisə edəndə görürsən ki, burada buranı demək olar ki, 40%, 60%, 40%, 50% immiqrantlardır, gəlmələrdir. Onlar necəsə gəlib bura dili öyrənib, sürücülük vəsiqəsi alır, yolda heç bir maneə törətmədən bütün qanunlara riayət eləyərək yolunda maşını sürə bilir. Amma Azərbaycanda biz bir-birimizin dilini başa düşə düşə, bir-birimizi ən azından tanıya-tanıya yenə də yollarda tıxacdır, yollarda bir-birimizin qabağını kəsirik, yollarda piyada keçidinə, piyadadan keçən adamlara yol vermirik, üzərlərinə qışqırırıq, maşın sürürük, kiminsə yolunu kəsirik, gəlib kiminsə maşınına əlimizlə vurub maşınına ziyan vururuq. Yəni bu kimi hallar Azərbaycanda çox olur, amma burada təktük olur. O da xəbərlərdə çıxır, həmin adam da cəzasını alır, amma bizdə necəsə bu e, bəziləri yayın ala bilir bu işdən. Ona görə müqayisə eləsəm, buranın sürücülük mədəniyyəti mənim xoşuma gəlir. Dörd, buranın insanları və buranın e, mədəniyyəti. Ümumiyyətlə, qarışıq mədəniyyətlərdir. Təbii ki, dediyim kimi, immiqrantlar çoxdur və qarışıq mədəniyyətlərdir. Amma nə desə, hamı bir-birinə e, mülayim davranır burada. Burada heç kim heç kimə e, aqressiv danışmır heç kim heç kimlə. Bir, danışa bilməzlər. İki, danışanlar cəzasını alır. Üç, çox az hallarda mən ə, Los-Ancelesdə bu, ümumiyyətlə Kaliforniyada bu halına rastlaşmışam. Və burada özümü həmişə rahat hiss edirəm. Dediyim kimi, bura immiqrantlar çoxdur deyənə, yəni. sən özünü immiqrant kimi hiss eləmirsən burada. Sən özünü artıq bunlardan biri kimi e, özünü görməyə başlayırsan bir müddətdən sonra. Düzdür, təzə gələndə uyğunlaşmaq çətindir. Niyə dili bilmirsən? E, hər cür mədəniyyət var. E, fərqli yerdəsən, yeni həyata başlayırsan və bu səni hardasa biraz sıxa bilər. Bu mən özümdə bu olub deyəni bilirəm bunları. Aylarla, illərlə bu proses davam eləyə bilər, amma sonunda sən artıq düz yola çıxıb başa düşürsən ki, sən hardasan və uyğunlaşırsan bu cəmiyyətə, bu məndəgətə. Dediyim kimi insanlar aqressiv deyil, gülər üzdülər. Düzdür, bunların bəzən gülər üzdüyü, bunların bəzən səndən yolda qalıb danışmağı, salam verməyi, nəsə əynində olan bir paltarın xoşlarına gəlməyi sadəcə bir e, kompliment kimi olur, sadəcə bir danışıq, dialoq kimi olur. Yəni bu buna deyirlər fake smile, yəni süni gülüş də ola bilər. Amma sonda sənə xoş gəlir. Və e, məncə bu da pis bir şey deyil. Azərbaycanda ancaq belə deyil. Azərbaycanda sən tanıdığın adama ancaq salam verə bilərsən. Tanınmadığın adam sənə salam versə, sənə qəribə gələcək, sən ona sual verə bilərsən ki, Sən kimsə mənə, mənə salam verirsən, biz haransa tanışıq, yoxsa yox. Burada isə sadəcə göz-gözə gəldin, hey, hay, so, keçdin. Sırada qalsan, burada sıra mədəniyyəti çox yaxşıdır, onu da sevdiyim tərəflərdən biridir. Heç kim heç kimin sırasına girmir. Heç bir yerdə, istəyir marketdə, istəyir maşında, istəyir ə, e, hansısa bir idarəyə gedəndə hər şey sırayla da, hər şey gözləməklə də. Sırada qalanda, məsəl üçün sən sənə kimsə yaxınlaşa bilər ki, köynəyimin rəngi xoşuma gəlir ya gözlərimin rəngi xoşuma gəlir. Belə bir komplimentlər gələ bilər sənə. Bu da normaldır. O demək deyil ki, həmin adam səndən xoşu gəldi, həmin adam səndən nə isə çıxıb çöldə görüşmək istəyir. Sadəcə bu normal bir şeydir. Hamı bir-birinə belə komplimentlər eləyir burada. Ya dediyim kimi Azərbaycanda bunu gedib kiməsə desən bir problem çıxar. Amma burada elə deyil. Heç kimin problem kimi yox. Sadəcə kompliment kimi qəbul edir və gülərək sağ ol deyir, sualına cavab verir. Xırda bir dialoq olur və dialoq orada da dayanır, qurtarır. Belə bir hadisə oyunları oldu. Canlı yayımda da bunu danışdım və ə, sırada qalmışam. Türkdür, anası ilə, oğlan yoldaşı, bir də anası. Yaşlı qadındır, sıraya ortadan girmək istəyir və qız onu görən gördü və dala çəkdi ki, "Annə, burada bunu yapamazsın." belə bir şey dedi. Onlar da bilmirlər məni Türkçə, mən də başa düşürəm. Bunların danışırım. Və arvada başladı baş salmaya ki, burada belə şey olmaz, burada sıraya ortadan girə bilməzsən. Burada belə bir şeylər e, etsən, mədəniyyətsizlik sayılır. Kiməsə hörmətsizlik sayılır. Yəni bura gələndə, bunları mən sizə deyirəm, siz də yəqin bunları bura gələndə görəcəksiniz. Bir yerdə bəzi şeylər sizə qəribə gələcək, amma sonradan siz artıq bunlara öyrəşəcəksiniz. Sonra burada xoşum gəlir nədən? İnsanlar bir-birinə yaxşı kompliment eləyir və pisi demirlər sənə. Məsəl üçün, kimsə arıqlayıb yoxsa arıqdı yoxsa kökdü demək mədəniyyətsizlikdir, amma bizdə onu çox rahat şəkildə deyirlər. Kiminsə saçının çox olmağı, az olmağı, kimsə üzündə saqqalının çox olmağı, az olmağı, kiminsə geyimi, kiminsə geyindiyi tərz. Ümumiyyətlə burada belə şey kompliment eləmirlər, demirlər, dillərinə gətirib demirlər ki, çoxdan görsənmirsən, kökəlmisən. Belə bir söz eşitməzsən burada. Ya da ki, saçını niyə çox saxlamısan? Get üzvü qırx. Və gəl saçını qırxdı. Belə bir söz burada eşitmirsən. Nə böylərindən, nə özlərindən, nə də ki, ətrafındakı insanlardan. Yəni burada heç kimə maraqlı deyil. Sənin saçın çoxdur, üzün tüklüdür, e, nə bilim, e, arıqlamısan, kökəlmisən. Bu sənin şəxsi işindir. Sən, sən özünsən. Onca, onca bu haqqda heç kim sənə kompliment vermir. Amma o nə canlı yayım açmışam. Ümumiyyətlə bizdə bu var. Gedərsən ağsaqqallardan, dayıdan, əmidən kimsə deyər ki, "Cavan oğlansan, üzündə niyə saqqal saxlamısan? Get üzvü qırx, ayıbdır." Yəni niyə ayıb olsun da? Yəni burada nə var ki? Saqqalı saxlamışam da. Yəni xoşum gəlir. Bəlkə vaxtım olmayıb qırxmağa. Yəni bunun niyə kommentin kimsə verməlidir mənə? Ya da gəlsən, arıqlamısan, qocalmısan. Belə sözlər adamın üzünə deməzlər, ayıbdır. Yəni mən canlı yayım açanda belə şeylər oxuyuram, görürəm deyirəm, amma yəni 7 il də keçib insanlar hardasa biraz dəyişir. Bəzi şeylər inkişaf eləyib, amma görürsən düşüncə tərzi inkişaf eləmir, dayanıb yerində. Bəzən də bu məni narahat eləyir açığı. Çünki bura gəlib görürsən ki, burada hərə bir yerdən gəlib, amma hamı özünü normal insan kimi aparır. Biz bir-birimizin dilini başa düşürədikə, hə, bir-birimizi tanıya-tanıya hələ özümüzü bəzi yerlərdə apara bilmirik. Yəni bu narahat eləyən məsələlərdən biridir. Burada burada bu problem yoxdur. Heç kim məni tanımır, amma heç kim də mənə artıq əski söz demir. Amma Azərbaycanda bir-birimizi tanıyırıq, hər bir-birimizə təqdir də eləyə bilirik. Bir-birimizə lazım olmayan yerdə lazım olmayan sualları veririk. Bir-birimizə aqressiv yanaşırıq. Bir-birimizin evində problem varsa gəlib o problemi işə aparır, nə bilim, nə edir. Burada ancaq Belə şeylər yoxdur. Burada hətta evində bir problem varsa, işə onu gətirmirsən. O mədəniyyət də var burada. İnsanların burada davranışı mənə xoşuma gəlir. Belə, bir sözlə. Biz e, özümüzlə müqayisə etsək, bizdə hələ bu yoxdur, çox azdır və çox uzun yol yəqin qət eləməliyik ki, bu yerə gəlib çataq. Çünki o sualı verənlər, onu eləyənlər indiki dövrün ə, cavanlarıdır, indiki dövrün nəslidir. Dən sonra yeni nəsil gəlsə, bəlkə o problemlər olmaz. Ona görə məncə Azərbaycanlılar xaricə gedib o mədəniyyəti yaxşıların Azərbaycana gətirməlidirlər və biz də bir-birimizdən baxıb o mədəniyyəti götürməliyik. Bəlkə kimsə mənlə razılaşmaya bilər, kimisə xəttinə dəyə bilər bunlar. Amma həqiqətən də dediklərim ə, xətrə dəyiləsi yox, sadəcə bir ə, qardaş kimi, bir yoldaş kimi məsləhət kimi götürürsüz, məncə yaxşı olur. Və ondan sonra ə, e, insanlarda burada soyuqluq var. Bəzən olur ki, sənlə danışır, qonşun da sənlə danışır. Bəzən də olur ki, həmin qonşu səhər gəlib ki, səni görəndə salam vermir. Başa düşmürdüm ki, yəni niyə belə olurdu? Yəni səhər dünən də mənlə danışmışdı, uca biz qonşuyuq, bir-birimizi tanıyırıq. Məsələn, keçəndə mənim yanımdan keçir, salam vermir. Sən başa düşdün burada normaldır. Dediyim kimi insanda sadəcə səndən göz-gözə gəlib danışa bilər. Nəsə bir mövzu düşər, nəsə səndən soruşub bir, bir, bir dəqiqə, 2 dəqiqə söhbət eləyə bilər. Amma o demək deyil ki, o səni yaxınına buraxdı. Çünki gəlmə adamlar dediyim kimi çoxdur və insanlar burada fərqli düşüncəyə malikdir. Bilmirsən qabağındakı kimdir. Onca insanlarla məsafəlisən burada. Bu əslində yaxşı şeydir və əvvəllər bir balaca qəribə gəlmişdi bizdə o qədər də məsafəli deyilsən, məsafə saxlayırsan, amma o qədər də yox. Sonradan bu mənə normal gəldi. İndi xoşum gəlir əslində. Hər kəslə birinci görüşdən, yəni sən xaxa, xixi dost ola bilməzsən, səhər sün onu toya çağıra bilməzsən, dəvət eləyə bilməzsən heç yerə. Bu da əslində normaldır. Yəni kiminsə kimi gördün, salam salam, orada da qalır. Amma bizdə elə deyil. Gördün, 3 nəfər dostla 3 dəfə görüşdün, 4-cünü dəvətnamə göndərirsən ya 4-cü gün onu belə qəribə zarafatlar eləyirsən. E, yersiz danışıqlar. Yəni belə burada belə şey yoxdur. Xoşum gəlir burada bu tərəfdən. Bir də kofemizi içək. Sizdə kofeniz varsa için. Starbucksdan alırdım əvvəl. Sonra olan kofesi artıq xoşuma gəlmirdi. Bir içdən başqa kofe shop da var idi. Getdim Oradan da istədiyim tamı ala bilmirdim. Mən karamel latte xoşlayıram. Ondan sonra başladım YouTube-dan baxmağa, özüm öyrənim, özüm düzəldim. Görüm ev şəraitində alınır yoxsa yox. Sonra öyrənə-öyrənə axırda bir də öyrədim ə, yeni başlayanlar üçün kofe maşınları satırlar burada. Ondan aldım. Və o kofe maşını ə, bizə həm istədiyimiz kofe düzəltməyə kömək eləyir, öyrəndi və indi kofe düzəltmək artıq işimin bir hissəsidir evdə, xoşum gəlir. Pul qənaət edirəm, on kofeni evdə düzəltməklə. Keçən səfər hesabladım. İldə aldığım kofeni hesabladım, maşının pulunu çıxdım və hardasa 1600-1700 dollar kofedən ə, e, save eləyə bilmişəm. Yəni qənaət eləyə bilmişəm pula. Bax belə. Nəsə bu mövzudan kənarda prosta özüm də kofeni içdim biraz mövzudan kənarlaşdım. Çünki axırıncı da deyənə istəyirəm biraz özüm də biraz ə, ə, beynimi açım. Ə, sonuncu mövzu, 5-ci mövzu bir-iki mövzunun birləşməsidir. Bu ə, bank sistemidir, shoppingdir, ə, onlayn sistemdir, aldığı malı geri qaytarmaqdır. Bu cür sistemlər burada çox yaxşı qurulub və müştəri xidməti burada bəzən düzdür, bəzi şirkətlər var. Müştəri xidməti çox zəifdir. Amma ümumi götürsən, ümumi götürsən, sənin burada nə bankla bir problemin olur, nə aldığın bir şeylə, nə onlayn aldığın bir şeylə problemin olur, nə də ki onu qaytarmaqla bir problemin var. Məsəl üçün bankdan başlayaq. Bankda hesab açmaq istəsən, getsən, birinci ayaqla girdin bankda, sənə sürət doldurdun, açsan. İkinciyə ona ehtiyac yoxdur. Kredit götürmək istəyirsə, banka getməyə ehtiyac yoxdur. Hamısı onlayndır. Bəzi məlumatların var, onları doldurursan və sənə avtomatik kredit verir. Kreditləri 18 e, ay faizsiz olur, ondan sonra 20 24 faiz, 25 faiz civarında pul ödəyirsən, xərclədiyin məbləğə, aldığın şeylərə 12 ay faizsiz, 6 ay faizsiz ə, e, olaraq alıb sonradan pulunu ödəyə bilirsən. Aldığın şeyi çox rahat şəkildə qaytara bilirsən. Misal üçün kartından kimsə kartını oğranıb, kimsə gedib 5000 dollarlıq bir şey alıbsa, onu həmən banka zəng vurub ya da zəng vurmadan öz application-dan girib onu dayandıra bilirsən, pulu geri qaytara bilirsən. Misal üçün nəsə bir almısan, 3 ay, 2 ay işlətmisən, sınırsa, fabrik problemi olursa, fabrikdən gələn texniki bir problem olursa, ya ümumi olaraq sən heç nə eləmirsən, qalan yerdə nəsə bir malın başına bir iş gəlirsə, e, çox rahat şəkildə qaytara bilirsən, pulu geri ala bilirsən ya da yenisi ilə əvəz eləyə bilirlər. Bu da dediyim kimi e, bəzi şirkətlərdə dəyişir, bəzi şirkətlərdə günlər dəyişə bilər, şərtlər dəyişə bilər, amma ümumi olaraq müştəri xidməti, məmnuniyyəti burada var. Deməzdim lap yuxarı səviyyədədir, amma elə bir səviyyədədir ki, səni qane eləyir və narahat da eləmir. İstədiyin şeyi rahat əldə eləyə bilirsən. Azərbaycanda yadımdadır mən ə, olanda özüm üçün avadanlıq almaq istəyirdim, eBay-dən alırdım və gözləyirdim həftələrlə, 3 həftə, 4 həftə, bəlkə də 1 aydan çox gəlirdi çatırdı və 3 həftəyə çatanda deyirdim nə tez gəldi. Amma burada 3 gün gecikəndə trackinga baxıram ki, niyə 3 günə gəldi də. Yəni burada ə, çatdırma xidmətləri çox yaxşıdır. Amazon bizi pis öyrəşdirib. Alırsan səhərsin qapındadır, alırsan 2 gündən sonra qapındadır. Xoşva gəlmədi qaytarırsan həmin dəqiqə pul otur hesabına. Yəni belə sistemlər burada insanın həyatını təbii ki, rahatlaşdırır və e, bugünkü danışdıqlarımı yekunlaşdırmaq istəyirəm. Dediyim bu şeylər bəlkə kiməsə belə adi gələ bilər. Bəlkə deyə bilər ki, real bunun buna görə Amerikada yaşanmağa dəyər, dəyməz. E, o sualı verə bilər. Dediyim kimi bu şəxsi fikirlərim idi. Mənə xoş olan tərəfləri idi və bəzən fikirləşirəm burdan köçüm gedim, başqa şəhərləri yoxlayım, ştatları yox. Ümumiyyətlə Amerikadan köçməyi planlaşdırıram. Əslində onu da bilmirəm düz eləyirəm yoxsa yox. Çünki burada bəzi şeylər məni narahat eləyir. Onlar bu videoda danışmaq istəmirəm. Bəzi başqa videolarda onları qısa-qısa olaraq demişəm. Məni narahat edən bəzi məsələlər ola bilsin ki, mən vadar elədi ki, mən burdan köçüm. Amma yenə də bilmirəm nə olacaq bugünkü fikrim. Bura ilə bağlı qarışıqdır. Həm köçmək istəyirəm, həm fikirləşirəm qalım, qalmayım. E, yəni biraz yəqin ki, bunu vaxt göstərəcək. Bu dediklərim mənim şəxsi fikirlərim idi və danışdıqlarım Los Angeles-ə aid idi, Kaliforniyaya aid idi. Başqa ştatlarda bəlkə başqa cürdür. İnsanlar bəlkə başqa cürdür. E, hava şəraiti 100% başqa cürdür. Və dediyim kimi danışdıqlarım Kaliforniya Los Angeles-ə aid idi və bəzi dillərim işlərdə sən təbii ki, e, ən azından biraz dili bilməlisən, sənədlərin qaydasında olmalıdır ki, burada iş qura biləsən, işləyə biləsən. E, pulun olmalıdır ki, burada yaşaya biləsən. Bilirsiniz ki, Kaliforniya ən bahalı ştatlardan biridir və dünyada ən bahalı yerlərdən biri sayılır və ən yuxarı maaş da burdadır. 16 dollar 50 sent saatına pul verirlər. Amma yenə də xərclər yuxarıdır. Ailədə bir nəfər işləməklə bu xərcləri ödəmək biraz çətindir. O haqqda video çəkmişəm. Girib yuxarıdan o videoya baxa bilərsən. Düzdür, o video çoxlarına narahat elədi, çoxlarının xoşuna gəlmədi orada danışdıqlarım. Amma dediyim kimi orada mən ümumi statistikanı statistikaya nəzərən danışırdım. Buradakı qiymətləri ortaya qoyaraq danışırdım. Öz fikrim deyil və danışdıqlarım hamısı rəqəmlərdir. Vur hesabla, vurma hesablama toplama. Onları da yəqin çox asan şəkildə siz Google-da da tapa bilərsiniz. Dediklərimlə razılaşmaya bilərsiniz həmin o videoda, amma onu dəyişdirə bilməzsiniz, reallığı dəyişdirə bilməzsiniz. Belə deyim. Amma bu videoda təbii ki öz fikirlərim idi. Kimsə razılaşa bilər, kimsə razılaşmaya bilər. O təbii ki sizin şəxsi fikirlərinizdir. Sonda onu da demək istəyirəm ki, burada şəxsi fikrə hörmət var. Görülən işə hörmət, qoyulan iş əziyyətinin nəticəsi e, burada görmək olur. Bunu özümdən bilirəm, bunu özümdən görürəm. Düzdür, problemlər həmişə səninlə olacaq. Hər işin, hər dövrün, hər anın öz problemi çıxır e, və bundan qaçmaq olmur. İstəyir Azərbaycanda, istəyir burada, istəyir varlı ol, istəyir kasıb ol, istəyir həyatımda hər şey yaxşı getsin. Problem hər yerdə gəlir səni tapır. Nəsə, amma nəsə onun həlli yolda olur. Və bugünkü mənim, tutaq ki, bugünkü burdakı həyatım da elə elədir. Bir gün yaxşı olur, bir gün pis olur. Bir gün varlı yaşayıram, bir gün kasıb yaşayıram, bir gün normal yaşayıram. Bir gün orta yaşayıram, bir gün kasıb yaşayıram. Bir gün iş olur, bir gün iş olmur. Özüm freelanceram, yoldaşım da həmçinin. Və bizdə biraz gəlir stabil deyil və bəzi məqamlarda bu bizi narahat eləyir, bəzi məqamlarda isə rahatçılıq verir. E, çünki evdən işləyirik, 9-6 işə getmirik, probkalarda saatlarla vaxtımız keçmir, istədiyimiz kimi həyat tərzimizi yaşayırıq. Düzdür, bəzi maddi problemlər olur, ondan qaçmaq olmur, çünki freelanceruq, hər dəfə stabil gəlir olmur. E, xərclərimiz də yuxarıdır. Amma yenə də narazı deyiləm. Hər şey e, normaldır, yaxşıdır. Bəzən sual verirlər, bəs pisdirsə niyə gəlir? Niyə orada yaşayırsan? Mən heç vaxt buranı pis istəmirəm. Heç vaxt bura haqqında pis danışmıram. Mən sadəcə bura yeni gələnlərin ə, e, nə ilə üzləşə biləcəyini danışıram, öz başıma gələn problemləri danışıram və bu Amerikanı pisləmək kimi görünür yəqin ki, izləyicilərin çoxlarına və ya bəzilərinə bilmirəm. Amma ə, e, getdikcə çoxluq təşkil edirlər və bu da məni narahat edir ki, dostum mən öz haqqımda danışdım. Sən niyə narahat oldun? Ya sən bura gəlirdinsə, mən nəsə dedim, onunla dayandınsa, bu necə qərarsızlıqdır? Sən tanımadığın bir adamı YouTube-da ya Instagram-da görürsən, o iki dənə kəlmə söz deyir və sən tez fikrini dəyişsən, yəni o da sənin ə, e, biləcəyin işdir. Bilmirəm niyə kiminsə danışığı səni həvəsdən salır. Çox şeyi məndən soruşurlar, amma hər şeyin cavabı məndə deyil. Ə, e, bunu bir də demək istəyirəm, təkrarçılığı da olsa, bunu elə bir hər dəfə deməliyəm ki, insanlar bunu başa düşsün. YouTube kanalımda danışdıqlarım öz həyatım haqqındadır, özüm haqqındadır. Çəkdiyim vloqlar öz ailəmləndir, öz gəzdiyim yerlərdir. Danışdığım məsələlər ilk dəfə bura gəldiyim problemlər haqqındadır və sənin bura gəlib e, görə biləcəyin problemlər haqqındadır. Mən Amerikanım, heç yerdə pis demirəm. Heç vaxt demirəm bura gəl ya gəlmə. İnsanların mənim haqqımda fikri olmasın ki, Real İsmailov Amerikanı pislədi o Amerikanı dağıtdı, Amerika dağılır, ya səni orada kim dedi, səni kim öyrədir, bunları danışasan, belə kommentləri mən görmək istəmirəm. Bu məni neqativ eləyir, pozitiv eləmir. Və biləndə ki, bunu Azərbaycanda oturan sənin həm vətənlin, sənin həm yerlin sənsin bunu yazır. Təbii ki, bu adamı daha da pis eləyir. Çünki mənim belə bir iddiam yoxdur və mə, və mənim ünvanıma gələn belə mesajları da nə görmək istəyirəm, nə o adamlarla əlaqədə olmaq istəyirəm. Sadəcə blok eləyirəm gedir. Bu da ən yaxşı yoldur. Bəzən paylaşıram düzdür Instagram kanalımda ki, sadəcə görün ki, necə adamlar var, necə fikirli insanlar var. Bunu sadə sizə göstərmək üçün paylaşıram. Amma onu paylaşmazdan əvvəl artıq onu blok eləmiş oluram. Belə bunu da demiş oldum. Dostlar, çox sağ olun izlədiyinizə görə. Çox vaxt demirəm videonu paylaşın kimlərlənsə, amma bu videonu E, paylaşa bilərsiniz. Kim dostlarınızla, ətrafınızla, bəlkə kimsə Kaliforniya, Los Ancelesə gəlmək istəyir. E, bu video bəlkə ona kömək oldu. Belə, hələlik e, növbəti videolarda görüşənə qədər sağ olun.